纳兹原本的动作设计不是这样的，他突然倒地，是因为脑部肿瘤压迫中枢神经所致。当时我担心的不是舞蹈，而是纳兹的命。我要想尽一切办法让他活下来。我咨询了世界各地的医疗机构，得知英国皇家马斯登癌症中心可以治疗。刚到英国。 纳兹的病情就急剧恶化。 次开颅手术，纳兹终于逃过了一劫，而且还坚持完成了学业，成为舞蹈界的翘楚。上手术台前，那子托我转给你一封信。我始终没有转给你的原因，是手术后他改变了主意。 纳兹一直阻止我告诉你真相，因为医生给出最乐观的结果就是，他最多能撑三年。 的不辞而别，就算我心里有一万个不舍，我不愿把我的病情告诉你，是不想让你为我难过。凯撒，你知道吗？每当我疼痛难熬的时候，是你的舞蹈和灿烂的笑容一直支撑着我。如果没有你，我坚持不到今天。 也许这是最后的告别，凯撒，我爱你，永远的爱你。 今天成败全看你的了。好，心莲，快。嗯。啊，OK。哎，来了。你好。是你呀。啊，谁在哭？ 回事？哎呀，他，他怎么了？他生病了吗？没人生病。啊？嗯？那迪丽亚他， <gasps> 我们正在排戏呢。排戏？对对对，排戏。哈，好玩。那你们接着排，给我看看。好。迪丽亚，迪亚，迪丽亚，快，快，快！ 躺好，哭。老师，迪丽迪丽这是怎么了？老师，我害怕。不怕，宝贝，老师在呢。迪丽亚，这是怎么了？老师，我看你是上当了，他们这是在排戏呢。排戏？嗯。 老师，别听他胡说。哈利，我们快带他去医院吧。好。老师，别去医院。您来了以后，我的肚子就不那么疼了。纳泽老师，我看您比药好使多了。老师，要不今晚您就住这儿吧。嗯，就是。不就几天没见吗？什么？才几天？可是。 我们感觉都已经好几个月没见了，就是。对不起，是老师不好，我不该这样丢下你们的，阿紫。 2 hayatım gam Çaşlarım deryadur, lallarım xandan Olgunub akısın, otlar yakısın Kel benim titregen, kolurum ne tut qo'rqman qo'rqman canım. seni suygunimcha yolg'iz tanishdim men mag'rur kelgan peti sening yerim bor yumshoq qumdagi loy sohillarim bor uzilsin hasratim 적 şeyda Kızdım nalan o Tağlardan yiraqam Taş şuru Tolqun bulup Yanımın Küz yetmez samadan Yigana Yıldız bulup yetmez samada igane Thank you.